Hey Walls, what's up? On a fait un podcast ou quoi? Ouais, on a fait une. Puis euh, on a parlé de quoi? Euh, South Park, euh, Yves Guimau a acheté euh, parti partie de Ubisoft. Oui, PUBG, oui, des choses comme ça. Est-ce que c'est le meilleur podcast? Ouais, c'est le meilleur podcast! Ouais, ouais, puis euh, la la la la la la la la la la la la Ouais, la la la Ah, je m'en calais.